84 лицей обана қаршы аламыз Қайырлы кеш достар. Сіздің алдыңызда Абана КВН командасы. Сіз білесіз бүгін енді күн? Дұрыс. Бүгін пятница 13 Шуңа көре біз сіздің үшін бір қорқыныш әбір алып келдік. Илдан шоқырынға ма? Шоқыраны Малик. а енді боңғыра мен мұнда сен неге сахнаға шықтың камил камил пакетіңді киелі зинхар башыңа сіз тойдадыңыз итті үйде пакет ки мектепте пакет ки мында пакет ки руслан харизовайды құшақлашып құшақлашық. Сіздің алдыңызда Абана КВН командасы. Һәм біз башлайбыз. Алға! Һәм безнең беренче миниатюра аңгыра бур. көз алдыңызға кейтіргіз, балалар бақшасында болған хәл дамир дамир білесіңбі миңа әні кеше киндір сюрприз алды а миңа әти кеше алды бе а миңа әти кеше паштет алды аңа жетміш ел еді әтиеңәмі паштетқа охранник балар қырынан кет Ярар, рахат болды оқылы кісілер мен тәжірге. Сағыныңыз! Хәм біздің келесі миниатюра үйде болған хәл. Хотын, ошамалы сыр кебек. Қатақтың сен. Овызыны ябалы, ошарғана бермесен енді әти әни мен бүгін ашамаймын мен свиданиеға барам. әни тұтып тұрайшы шәшәкні нешесің сен әни бұл менің қызыма болған еді нәрсә мин нәрсә мин отан айт алдығызға кетіріңіз ауыл ертесі фәрит нәрсе қоралы қоя мұнда көрмем міне бит оқырышпаңыз әлі мен ертеге ертеңгі дүрте күтуге баруға керек жоғарғы мешеттесіз ұяларны фәрит фәрит неге сүйір силеше қорықма менің қатын ол ол мені де қорқа куркыта.